Сайн байцгаана уу? Намайг Имжирмаа гэдэг. Би Монголын шувуу судлалын нийгмийн гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг. За бидний дараагийн хичээлийн сэдэв бол хог аяллаа тухайгаа. Тэгэхээр хог аяллаа тухай ярилцахаасаа өмнө аа тоо мэдээллүүдийг бүгдээрээ авч үзье. За тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд жилдээ 2.6 сая тонн хог аялал гардаг. За хоног Хоногт дунджаар авч үзэх юм бол 7123 тонн хог хаягдл гардаг гэсэн тоо мэдээ байгаа. За энэ юуг өгүүлж байгаа юм бэ гэхээр Монгол улс маань өөрөө хүн амын нийт хүн ам нь 3.2 сая. А гэтэл жилд үйлдвэрлэж байгаа хог хаягдл нь 2.6 сая тонн байна. Тэгэхээр энэ нь бол одоо хүн амаас хүн ам амийнхаа тоотой харьцуулбал одоо хог хаягдл ихээхэн одоо хог хаягдл нь одоо их байна гэсэн үг. За Монгол улсын хэмжээнд хүн амын нэгтрэлшлийг авч үзэх юм бол бараг 50% нь Улаанбаатар хот нийслэлд за 50% нь 21 аймагт ингэж тархаж амьдарч байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хүн амын нэгжил ихтэй Улаанбаатар хотын хог хаягдлыг авч үзэх юм бол нэг жилдээ 1.8 сая тонн хог хаягдлыг бол одоо үйлдвэрлэж байна гэсэн. За энэ хог хаягдлынх нь 80% нь барилгын хог хаягдл байгаа. За тэгэхээр энэнгээр юу хэлэх гээд байна гэхээр Улаанбаатар хот маань хөгжлийнхаа хэрээр барилга байгууламж ихээхэн баригдаж байгаа. Үүнийг нь дагаа барилгын хог хаягдл нийт хог аяллын 80% эзэлж байна. Тэгэхээр энэ салбарт ажиллаж байгаа байгууллага аж ахуйн нэгжүүд иргэд маань Энэ хогийг дахин яаж боловсруулах боломжтой юм? Ямар төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх боломжтой юм? Яаж энийг багасгах юм? Энийг хэрхэн ангилах юм гэдэг дээр бас анхаарч ажиллах нь зөв ясны юм а гэдэг үднээс энэ мэдээллийг оруулсан байгаа. За дараагийн слайдн дээр бүгдээрээ бидний амьдралдаа төгөөмөл хэрэглэгддэг хог хаягдлыг жишээ болгон татсан байгаа. За энэ хог хаягдлууд нь байгальд одоо хэрхэн задардгийм бэ, хэдэн жилийн хугацааг зарцуулдгийм бэ гэдгийг авч үзье. За тэгэхээр тамхины иш бол 1-2 жил. Аа бох бол 5 жил, хуванцар сав бол 1000 жил, гэлгар ут 100-аас 400 жил, хүүхдийн живх бол 500-аас 600 жил. За нэг удаагийн хэрэглээ маань 250-аас 400 жил. За шилэн бүтээгдэхүүн буюу сав багла бодол савлгаа маань 4000 жил, хөнгөн цагаан лааз маань 100 жил гэсэн одоо хугацааг зарцуулдаг гэсэн мэдээлэл судалгаа байгаа. За энэнгээр юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр Монгол хүний дундаж наслалт 75 гэж сүүлийн тоо мэдээлэл гарсан байгаа. Тэгэхээр бидний одоо нэра нялх хүүхдтэй буюу хоёр хүртэл насны хүүхдүүдийн тогтмол байнгын хэрэглээ хэрэглээ бол хүүхдийн живэх. Тэгэхээр хүүхдийн живэх маань өөрөө хүний амьдралын тодорхой зүйлүүдийг хөнгөвчилж хөдөлмөрийг хөнгөвчилж өгж байгаа хэдий ч гэсэн байгаль задарж байгаа хугацаа нь 500-аас 600 жил гэдэг бол дундаж наслалтаагаар харьцуулаад үзэхэд нэг үе удмын одоо 3-аас 4 үе удмыг дамжих хэмжээний хугацааг зарцуулж байгаль да задардаг байх нэ. За а энэ тухайн хог хаягдлууд маань ингээд байгальд олон жилийг зарцуулж ээж задарж байгаа. Энэ нь эргээгээд ямар хор нөлөөллийг үзүүлдгийг хоёр системээр авч үзэж байгаа. За хоёр ангилаар авч үзэж байгаа. Нэг нь бол хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлдөг юм бэ гэхээр агаар төслийн замаар болоод хөрсний бохирдлоос олж олон зүйлүүд олон сөрөг нөлөөллийг үзүүлдэг. За энэ дотроос хамгийн түгээмэл тохиолддог өвчлөлүүдийг авч үзсэн байгаа. Гидсний халдвар төвчнүүд сүрье, боом, татран зэрэг өвчнүүд нь хог хаягдлын одоо энэ бохирдлоос олж үүсэх шалтгаан болдог байх нэ. Хог хаягдл маань өөрөө байгалийн экосистемд буюу агаар ус тий хөрсөнд хэрхэн хөрс зэрэгт ямар нөлөөллийг үүсгэж байгаа юм бэ гэхээр Монгол улсын хогийн менежмент нь одоогоор хэрэгжил хэрэглэгдэж байгаа арга зүйн бол тухайн хогоо англин ялахгүйгээр аваачаад одоо хөрсөнд шууд булах арга хэмжээг авдаг. Тэгэхээр энэ зургаас бол хам илүү ойлгомжтой харагдана. За шууд хогийг хогийн машинд ачаад хөрсөнд булснаар хөрснөөсөө доошоо хөрсний үе давхруудыг дамжаад гүний усанд бохирдол маань ороод гүний ус маань эргээгээд хөрсөн дээр ургаж байгаа ургамал мод те хүнсний ногооч гэж болно эдгээрийг одоо ургах нөхцөлд үндэслэл болж байгаа. Тэгэхээр эдгээр нь одоо хогны цэгүүтэй ойрхон байдаг хөрс бол энэ үе шатлалаар бохирдож а тэрэн дээр ургаж байгаа хүнсний ногоо болоод ургамал мод эдгээр нь одоо бохир хөрснөөс ургаж а тэргээр нь бид нэр амьсгалах хоол хүнсэндээ хэрэглэх зэрэг ийм сөрөг нөлөөллүүд үүсэж байна. Тэгэхээр хогийг англин ялгах зөв менежментийг боловсруулах за илүү хүүхдүүдэд болоод хүмүүс иргэд маань зөв дадал суух нь бол эргээд байгаль болоод хүний эрүүл мэнд эрүүл зөв амьдрах хэмнэлд хамгийн чухал нөлөөтэй гэдгийг зургаас харж байна. А хог хаягдлын тухай ярихдаа яагаад нүүдлийн шуудын өдөр дэлхийн нүүдлийн шуудын өдрийн үйл ажиллагааны үрээд энэ хог хаягдлын талаар та бүхэнд энэ мэдээллийг хүргэж байгаа вэ гэхээр хог хаягдл маань эргээд хүнд бол одоо тий эрүүл мэнд болоод байгальд бас хэрхэн яаж нөлөөлж байгаа өмнөх слайд дээр үзүүлсэн шиг шуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэдгийг энэ зургаас харах боломжтой. За тэгэхээр бидний нөгөө нэг удаагийн хэрэглээ буюу хуванцар савлгаатай бүтээгтүүнийг бид нэр хэрэгжилж дэмжснээр тухайн одоо савлгааны бөглөөнд бөглөө шууны одоо энэ хошуунд ингээд зоогдсноор тухайн шуу хоолж чадахгүй амаа одоо ингэж тий байнгын ангархаа ингэж байснаас олж одоо эндэг хэрсэл үссэн байна. За дараагийн шууны зураг дээр юу харуулж байна гэхээр Мяндас Олс болоод энэ англин ялгахгүйгээр эмх цэгцгүйгээр одоо байгаль тайснаар шууны амьдрах орчинд энэ хог аягдл хаягдсанаар энэ маань эргээд шуу одоо өөрийгөө баймлах ийм нөхцөлийг үүсгэж байна. За энд нэг зурган дээр шууг ингээд задлаад харахаар дотор нь дандаа ховнцор хог хаягдлууд яг идэж одоо нөгөө байгаль задрахгүйсэн хог хаягдлууд маань мэдээж шувууны бие задрахгүй. Тэгэхээр тэр удаан задардаг жил хугацаанд энэ шуум маань амд байх боломж авахгүй мөн л ирсдсэн байна. За гялгар уутыг бид нар бас төлхөө хэргэлдэг. Энэхүү уутанд маань шувуу одоо ингэж бүтэж өгөх бас эрсдлийг үүсгэдэг гэдгийг эдгээр зургаас харж болно. За шувууд яагаад шууд яагаад хунцар хог хаягдлыг иддэг вэ гэдэг асуудал үүсч гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр шувуу маань өөрөө үнэрлэх болоод амтлах чадвар чадвар нь сонсох болоод харах чадвараас муу хөгжсөнтэй холбоотой гэж үздэг. За тэгэхээр энэ хог хаядлыг идэх нөхцөл нь юутай одоо улбалан гарч ирж байгаа гэхээр Монгол улсын хэмжээнд Монгол улсын одоо нөхцөл байдал дээр авч үзэх юм бол а шууд маань хавар бол хавар нүүж ирээд намар эргээ нүүдэлдэг. Тэгэхээр хавраас намар хүртэл Монгол улсад аялал жуулчлалын улирал эдэг. За тухайн улирал гадаад болоод дотоодын аялал аялал жуулчлалын үйлчлэгээ эрхэлдэг. За хүмүүс маань гэр бүлэрээ болоод хамт олноороо за байгуулгаараа хээр хөдөө аялах, амрах энэ явцдаа нөгөө нэг удаагийн хэрэглээний сав баглаа бодлоо ангилахгүй, ялахгүй хаях гээ хогийн зэгдэр аваач хуугаас үүдэн шууны амьдрах орчиндөө давхцал үүсээд тухайн шувуу үнэрлэх болоод нөгөө амтлах чадвар нь муу учраас түүнийг хоол хаягдл хоол хүнстэйгээ андуурж эдснээр эдгээр эрсдлүүд үүсэж байгаа гэдгийг энэ цохон тэмдэглэж хэлмээр байна. За дахиад нэг судалгааны тоо баримтаас бүгдээрээ илүү дэлгэрэнгүй тодорхой ойлгохын тулд оруулсан байгаа. Тэгэхээр 1960 онд далайн шувуудын 5 хүрхгүй хувь нь хуванцар хог хаягдл идэж байна гэсэн судалгааны мэдээдэг. За энийг 2010 онд оны байдлаар авч үзэхэд далайн шувуудын 80 80% одоо 80% нь одоо хог хаягдлыг хуванцар хог хаягдлыг идсэн байна аа, ийм хэмжээр нэмэгдсэн байна гэсэн тоо мэдээлэл гардаг. За тэгэхээр 2050 он гэхэд далайн шуудын 99% нь одоо хуванцар хог хаягдлыг эзнээсээ болж одоо өөхөх одоо эрсдлүүсэд байна те эндэх эрсдлүүсэд байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр далайн шуудын хувьд аваад үзэхэд 2050 он гэхэд 99% гэдэг бол баг бүгд одоо эрсдэлт орж ийн гэдгийг энэ том эднээс харуулж байгаа. За тэгэхээр байгаль орчинд хүнд хэрхэн яаж нөлөөлж байгаа одоо Монгол улсын хэмжээнд хог аялал маань хоногт жилд дунджаар ямар байгаа хог аяллалын доторх эзлэх хувь нь дийлэн хийх нь Улаанбаатарын хэмжээнд гэхэд барилгын хог аялал буюу 80% эзэлж байгаа зэрэг мэдээллийг та бүхэнд хүргэсэн. За тэгэхээр бүгдээрээ шуудыг хэрхэн хог хаягдлаас хамгаалахын эргээгээд хог хаягдлаас шуудыг хамгаалахын хамгаалах явцдаа хэрхэн өөрсөндөө зөв дадал зуршлыг суулгаж одоо байгаль орчиндөө болоод өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд хувь нэмрээ оруулах юм бэ гэхээр хамгийн ихний алхам бол бүгдээрээ хог хаягдлыг английн ялгад сурах хэрэгтэйгаа. За харьцангуй сүүлийн үедэд хог хаягдлын талаар мэдээллүүд, сургалтууд, хууль тэ бодлогууд ингээ боловсрог боловсрогдоод хог хаягдлыг ангилах ажил үйл ажиллагаанууд явагдаж байгаа. Гэхдээ А тэр болгон хүн болгон хог хаягдлаа гэртээ, сургууль дээрээ, ажил дээрээ англин ялгаж хараахан дадал зуршил суугаагүй байна. Тэгээ бид нэр ингэж суулгах нь нэгт бидний иргэн болгоны те сурагч бүрийн хүн болгоны үүрэг а нөгөө талаас ингэж англин ялгах дадал зуршил бүх иргэнд сууснаар эргээд төрийн зүгээс бодлогын хэмжээнд тухайн одоо хог хаягдлыг англисныхан дагуу дахин боловсруулах, дахин эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, энэ ажлыг зохион байгуулах шаардлагатайгаа энэ ажлууд явагдаж байгаа. Гэхдээ энийг улам одоо түргэн хугацаанд, хурдан хугацаанд хийж амжуулах шаардлагатайгаа. За тэгэхээр хог аяглыг бүгдээрээ хоолны анхын шатанд бол хоолны үлдэгдэл, за шил, лаз, цаас, хуванцар гэж английн ялгах боломжтой гэдгийг зургаас харж байна. За ингээ хог хаяглаа бид нэр ингээд англиад хог англиад ялгалаа гэхэд одоо бид нэр үйлдэлээрээ хэрхэн яаж хог айдлыг багасгахад оролцох боломжтой юм бэ гэдэг зүйл гарч ирж байгаа. Тэгэхээр нэгт бид нэр гэлгар уутыг хэрэглэхээс татгалзах, айлуулах. За тэгэхээр энэ дээр юуг авч үзэж байгаа гэхээр даавн торыг хэрглэж хөвших хэрэгтэй. Бүгдээ хөвсчээ гэж уриалж байгаа. За нэг удаагийн хэрэглэнээс татгалзах. Тэгэхээр өөр одоо хоол хоолоо одоо ажил руугаа хичээл руугаа авч явдаг бол шилэн сав хэрэглэх те нэг удаагийн юм хуванзар сувнаас татгалзах за байн ус уудаг ч гэдэм үү ундаа уух шаардлага гардаг бол тухайн зүйлийг гэртээ бэлтгээд олон удаа хэрэглэдэг шил болоод хүнсний зориулалтаа савыг ашиглах нэг удаагийн савнаас татгалзах зэрэг дадлуудыг зуршлуудыг өөртөө суулгах хэрэгтэй. За дараагийнх нь бол бид нэр яаж багсах боломжтой вэ гэж гэхээр за нэг удаагийн хэрэглэл болоо дахин нэг удаагийн савлгаатай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэсэн ч гэсэн буцаагаад нөгөөдгөө дахин эргэлтэнд оруулах шаардлага үүсэж байгаа. За мөн хог аялаа ангилах гэд өмнө хэлсэн. За энэ дээр нэг зүйлийг нэмж хэлэх хэрэг байгаа. За хэрэгтэй байгаа. Энэ дээр юу вэ гэхээр хүүхдийн живэх 500-аас 600 жилийг зарцуулдаг хүний амьдралын насжилтаар авч үзэх юм бол нэг үдмэ 4-5 үе удам амьдрах хэмжээнд тухайн хүүхдийн жив маань байгаль задардаг. А гэхдээ байгаль дээр маань өөрөө хогны машин очтгүй дэд бүтс буюу төвлөрөлтөй сум аймаг дүүрэг хотчлтанд бол хогийн машин одоо хогоо ачдаг ч гэсэн хээр зугаалж байгаа, аялж байгаа, амарж байгаа хүмүүс маань дээрэс нь энэ нөгөө хүүхдийн живхийг бусад хог хаягдaltaй холихгүй гэдэг нэг зан үйл байгаа монголчуудад. Энэ зан үйлийнхаа дагуу бүгдийг бөөгнүүлээд нэг одоо уулын аманд гууж алганч гэдэг юм уу те аваачж хайж байгаа тэрэн дээр нь хогийн машин очихгүй байгаа үүднээс энэ маань эргээгээд байгаль орчноо бохирдуулж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За бид нэр давхар хог хаягдл, энгийн хог хаягдл гэж хог хаягдлыг ерөнхийд нь ангилж байгаа. Тэгэд давхар гэдэгт маань юу ороод байгаа гэхээр цаасны төрлүүд төр чигээр орж байгаа. Шил лаз туглах одоо савлгаанууд төр чигээрээ орж байгаа. Хуванцар, сав гэлгар ууд зэрэг буюу дахин боловсруулах боломжтой зүйлсийг давхар гэж нэрлэдэг байгаа. За, хог хаягдлыг аа хэрхэн багасгах вэ гэдэг дээр бүгдээрээ одоо энэний энэ сургалтыг авж байгаа хүүхдүүд маань одоо 9, 10, 11, 12 дугаар ангийн хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд маань өөрөө эргээгээд эцэг эхтэй таниулна, мэдүүлдэг, гэр бүлийнхэнтэй хилдэг, за дүүнэртэй хилдэг, үе тэмгийнхаа найз нөхдөдтэй хилдэг, за хогийг одоо байгальд шууд хайж байгаа хүмүүс ингэж болдгоо маа. Энэ нь бол эргээд байгальд ийм хор нөлөөлтэй, хүний амьдралд ийм хор нөлөөтэй гэдэг гэдгийг таниулан зуршлах ажлыг та бүгдийг цаашид хийгээсээ өөртөө илүү ихийг дэлгэрүүлж уншаасаа гэж хүсэж байна. За анхаарах зүйлс дээр нэг зүйлийг хэлэхээс одоо хэлэх шаардлага үүсэт байгаа. Энд юу вэ гэхээр хог хаягдлыг зориултын бус байдлаар шатаах нь хорт авдар өргөдлийн өвчлөлийг үүсгэх хорт буцыг ялгаруулж байгаа. За тэгэхээр Монголын Монгол улсын хэмжээнд хогоо ингээд ангилахгүйгээр бүгднийг нэг дор цуглуулад хогийн цэг дээр цуглуулад түүнийгээ ачаад газар булах эсвэл хөдөө орон нутаг түлхүү шатааж байгаа. Тэгэхээр таны шатааж байгаа тэр хогонд ямар хими элементтэй одоо тий хуванцар хог хаягдал, хаймар, дугуй гэл энэ энэ зүйлүүдийг шатааж. Тэгэхээр энд маань ямар хорт бодис ингэж шатсныхаа дараа ялгарч агаар дэгдэж байгаа гэдгийг бид нэр танин мэдгүйгээр шууд шатааж байгаа. Энэ нэргээгээд одоо хор тавдар үүсэх шалтгаан болдог. Эргээд үргүүдлийн өвчлөлийг бас үүсгэдэг гэсэн судалгаа байдаг. Тэгэхээр хог хаяллыг одоо эмх цэгцгүйгээр шатаахгүй байхыг бас уриалж байна. За Дэлхийн нүүдлийн шуудын өдрийг Монголын шууд судлалын нийгэмлэг Монгол Улсын их сургууль байгаль орчин аялал жуулчлалын яам 10 дахь жилдээ Монголд тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа. За энэ өнгөрүүлсэн өмнөх жилүүдэд бид нэр дандаа хүүхдүүд рүү зориулсан хүүхдэд байгаль байгаль хамгааллын боловсрал олгох ажлыг төлхөө голчилж хийж ирсэн. За энэ ажлынхаа өрөөнд бид 10 дахь жилдээ Монгол улсын хэмжээнд байгаль хамгааллын 100 шилдэг сурагч За байгаль хамгааллын 10 шилдэг ангийг улсын хэмжээнд шалгаруулахыг шалгаруулахын тулд хоёр тэмцээнийг зарлж байгаа. За Монголын шувуу судлалын нийгэмлэг Монгол Улсын их сургууль байгаль орчин аялал жуулчлалын яам дэлхийн нүүдлийн шуудын өдөр гэдэг үйл ажиллагааг 2011 оноос хойш Монголд 10 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа. За Энэ хугацаанд бид нар бүх үйл ажиллагаагаа хүүхдэд зориулсан хүүхдэд байгаль хамгааллын боловсрал олгох хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ирсэн. Тэгэхээр энэ жилийн хүрээнд юугаараа онцлог болж байгаа вэ гэхээр Монгол улсын хэмжээнд байгаль хамгааллын оролцооны 100 шилдэг сурагчийг байгаль хамгааллын оролцооны шилдэг 10 ангийг шалгаруулах уралдааныг зарлж байгаа. За уралдаан маань хоёр төрөлтөө. За эхний уралдаан маань бол анги хамт олныг шалгаруулах буюу шуудад амьдрал бэлгэлээ хог хаягдлаар бүтээгдэхүүн хийх уралдаан байгаа. За энэ уралдаан маань энэ уралдаанд маань бүтээл сэтгэлгээтэй байгаль хамгаалагчийн хүсэл эрмэлэлтэй ерөнхий боловсролын сургуулийн анги хамт олон бүр оролцож болно гэж байгаа. Энэ анги хамт олон бүр оролцож болно гэдэг ямар ангиуд орж байгаа вэ гэхээр 9, 10, 11, 12 дугаар ангийн хүүхдүүд ангиуд оролцох боломжтой. За шуудад дараагийн төрөл нь бол шуудад үүр бэлэглэх буюу байгаль хамгааллын оролцооны 100 шилдэг сурагчийг шалгаруулах тэмцээн байгаа. За энэ тэмцээний хүрээнд хүүхдүүд маань яаж оролцох юм бэ гэхээр тухайн шууныхаа үүрийг хийхийн тулд тухайн одоо ямар үр ямар шуун зориулж үр хийж байгаа талаар танин мэдхүү мэдээлэл цуглуулж унших За мөн өөрөө хийгээд хамтд нь урайлах үгийг одоо бидэнд илгээх юм. Тэгэхээр 100 шилдэг үүр болоод стандартын дагуу хийгдсэн танин мэдхүүн шилүү ухаанд суурилсан. За энэ үүрний дагуу дээр нь урайлах үгийн хамт энэ хоёр үзүүлэлтийг шалгаруулад 100 шилдэг сурагчийг шалгаруулна. Тэгэхээр энэ 100 үүрээрээ бид нэр үндэсний цэцэрлэг төрөлд үг бүхий үг бүтээж одоо байрлуулад Тэнд одоо эцэг эхтэйгээ амарж байгаа, найз нөхдөөрөө явж байгаа, анги хамт олноороо явж байгаа хүүхдүүдэд танин мэдхүн боловсрал олгоно. За тэгэхээр тухайн өөрийнх нь насны хүүхэд э, ийм бүтээлийг хийгээд за бүгдээрээ байгальдаа ээлтэй бай, шуугаа ингэж хайрлие, хог хаяглаа ингэхсэн урайлах үгийг бусад үед ингийнхэндаа хүргэх боломжтой ийм өр өгөөчтэй нөлөөллийн уралдаан гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр эдгээр хоёр уралдаандаа да бүгд итгэх санаачлалтаа оролцохыг сурагчдаасаа хүсжээ. Мөн биологийн багш болоо тухайн сургуулийн нийгмийн ажилчид нь зохион байгуул чиглүүлж хамтарч ажиллахыг хүсэж байна. За тэгэхээр энэхүү хоёр уралдаанд хүүхдүүд маань хэрхэн яаж оролцох тухай мэдээллийг зааварчилгааг би дахин багш нарт нь явуулна. А дээрэс нь одоо дараагийн слайдууд дээр энэ хоёр уралдаанд оролцоход одоо жишээ хийгдсэн бүтээлүүдийг та бүхэндээ танилцуулъя. За 10 шилдэг Монгол улсын хэмжээнд байгаль хамгааллын оролцооны 10 шилдэг ангийг шалгаруулахдаа 3-аас 5 бүтээлийг тухайн анги хамт олон хийх хийх шаардлагатай. За тэрний заавал хийсэн байх төрлүүд нь болохоор хогийн сав байгаа. За хогийн савныг нь бол хуванцар болоод тэр баг савлгаа одоо бүтээгтүүнээр хийх боломжтой. За шувуу оллох савыг бол хуванцар саваар хийх боломжтой. Шууны дүрс дүрсийг хованцарлаад тэр баг цаалгаар хийв. За нэмэлтээ ингээ 3 төрөл нь бол заавал хийсэн байх хэвээр. Тэгтэл дахиад 4 5 дахь төрлийг бол та бүхэн бусад одоо загвар загвар бүтээлийг гаргаж хийн. За энэ дээр бол нөгөө хязгаарлахгүй ямар материалаар юу хийх нь хязгаарлахгүй мөртлөө эдгээр бүх бүтээлээ борлуулалт хийсэн байна гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр тухайн сум орон нутагта борлуулагдаж болох бүтээгтүунийг бүтээлийг сонгож хийх шаардлагатай гэдгийг анхаараарай. За энд бол шууны үүрийн үүр хийсэн загвар бүтээлүүд байна. Тэгэхээр бүх одоо үүр маань өөр өөрийн гэсэн онцлогтой, өөр өөр гэсэн өөр өөрийн өнгө төрхтэй байгаа. Тэгэхээр эдгээр үүр маань бүгдээрээ өөр өөр зүйл, төрөл зүйл шуудад зориулагдсан. Тийм учраас эцэг эхийнхээ тусламжтайгаар, багш нарынхаа тусламжтайгаар тухайн өөрийгөө ямар зүйл шуун зориулж хийж байгаа вэ гэдгээ судалж танин одоо мэдсний үндсэн дээр хийх нь зөв шөө гэсэн зөвлөмжийг хүргэж байна. За мөн энэ өөрөн дээр хүүхэд болгоны үүртэй хамтарсан урайлах үгийг зохион байгуулагч байгууллагын нэгдсэн журмаар бичих учраас бичих зайг бас та үлдээсэн байна. За бүтээлийг хэрхэн яаж хийх зааврыг бид хөргүүлнэ. За хунцар хог хаягдлаар хийх ангиудын орон зарлж байгаа уралдаан дээр жишг одоо бүтээлүүдийг энд харуулж байна. Шувууны одоо шувуу олох сав. За хунцар саваар энэ шувууны баримл хийсэн байна. За байгууламж хүртэл хийсэн байна. За цэцгийн мандлууд хүртэл хийсэн байна тий. За мөн одоо услагааны системд хүртэл ашигласан байна. За офисын дотор интерьер дизайныг хүртэл одоо хунцар савн дээр хунцар савыг ашиглан цэцгийн сав хийснээр хийсэн байна гэдгийг та бүхэн чинь харж байна. Тэгэхээр эдгээр зүйлсийг та бүхэн санаа хүүднээс танилцуулж байгаа. Тэгэхээр энийг улам дэлгэрүүлж анх хамт олноороо ярилцаж илүү гоё бүтээлүүдийг хийж олон нийтэд сурчлах. За дээрэс нь одоо сургууль анги танхимдаа хэрэглэх тухайн орон нутаг болоод өөрийнхөө амьдарч байгаа төрийн байгууллагуудад санал болгож бүтээлээ буцаагаад зарах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах юм үе шаттайгаа энэ хүү тэмцээн. За энд зөвхөн шил ашиглаж барьсан Тайландд Тайландын нэгэн тосгонд байдаг барилгыг харуулж байна. Энэ барилгад 1.5 сая шил лонх ашигласан байна. Тэгэхээр зөвхөн шил ашиглаж энд одоо барилгыг барьсан ийм жишээг та бүхэнд харуулж байна. За энэ эдгээр зургаар бид юуг үзүүлэхийг зорьсон бэ гэхээр мэдээж бид нар байгальтайгаа зохицуулж амьдрна. Тэгэхээр бидний хэрэгжилж байгаа бүтээгдэхүүн, хэрэглэгдэхүүн, материалууд маань одоо эргээд байгальд хог хаягдл болж байгаа. Тэгээ байгальд шингэж байгаа, задарж байгаа насжилтыг бас бид нар төгөөмөл хэрэглэгддэг цаг баглаа бодол хог хаягдл дээр ярьсан. Тэгэхээр бид нар энэ дээр анхаарч одоо энэ сурагч наснаасаа за бас үед ингийнхэндээ ээлж эцэг ихтэй зөвлөж мэдгүй байгаа хүмүүс таниулан сурчлахгүй бол биднийг ийм ирээдүйн хүлээж авах эрсдлүүсэд байгаа гэдгийг энэхүү зургуудаар харуулахыг хичээлээ. За ингээд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.